Sí. Me da la cabeza y tos. <coughs> Fiebre también. Me da el cuerpo entero. <coughs> Como el ébola. yo tengo el ébola. Por eso ni ha llegado al país. 21 <coughs> días de vida. Señora, ¿me puedo topar aquí a ver si tengo fiebre? Pues yo no puedo estar delante de la gente, eso no se pega así. ¿Un poquito de qué? Ella dice que estoy un poquito caliente, sí. Está mal. Ah, pues eso tiene que ser el ébola eh, que tenemos. Sí. Eso mata. ¿Que me voy para dónde? sí. Y se le pega así a la gente. <coughs> Tápeme aquí, rápido, por favor. Para yo decirle si, estoy caliente. Es que yo no <coughs> ¿No sabes si yo estoy caliente? <coughs> Tópeme. Sí, ya me está diciendo mi mamá que tengo el ébola. Seguro. No llegamos <coughs> ¿Crees tú? Yo voy para el médico ahora. Eso tiene que ser el ébola. El ébola es una enfermedad viral que se transmite por los fluidos corporales. Se descubrió en África y se han registrado cinco cepas. La cepa Sarai ha ocasionado la mayor tasa de mortalidad. Su periodo de incubación es de 2 a 21 días y se manifiesta con fiebres hemorrágicas que llevan al paciente a la muerte. No existe tratamiento, pero se está trabajando en ello. Lo que se hace es que se aísla al paciente y se le da soporte. Es importante destacar que no se han registrado epidemias fuera del continente africano.